आसमान में कितने तारे हैं कभी गिनने की कोशिश की है आज गिनना शुरू करोगे तो तकरीबन 6000 साल लगेंगे सिर्फ हमारी गैलेक्सी के तारे गिनने में और ऐसी कितनी गैलेक्सीज हैं साइंटिस्ट कहते हैं शायद दो बिलियन और तो क्या ये संभव नहीं कि अंतरिक्ष में मंडराते इन करोड़ों तारों के बीच कहीं किसी एक प्लेनेट पे हम जैसे लोग बसते हैं जैसे हम उन्हें खोजने के लिए चांद और मार्स में जा रहे हैं हो सकता है वो भी हमें खोजने यहाँ आ रहे हो ना वो हमारी बोली जानता था ना उसका कोई दोस्त आया अकेला सहमा हुआ एक ही बात सोच रहा था अब घर कैसे लौटूंगा एस्ट्रोनॉट यानी वो जो मून में जाते हैं मैं गया हूँ सही नहीं है माइंड से कुछ कहते हैं और वो कंप्यूटर ही नहीं कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फाइल ट्रांसफर उसका रिमोट हुआ स्पेसशिप का रिमोट हुआ स्पेसशिप सिक्योरिटी भूल गए अरे कितनी बार बताया आपको हम ये गोला का नहीं हूं बहुत दूर के घोड़ा से आया हूँ तूफान से बतियाई खातिर आप जो टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहा है वो तो मूल हो चुका है आपका सब काम रॉन्ग नंबर पर जा रहा है और वहाँ का वो डुप्लीकेट गार्ड बैठा है जो आपका फिर ले रहा है अगर भगवान चाहते यह सवाल ना उठाए तो वो हमें तर्क करने की रीजन करने की शक्ति नहीं देते ये धर्म के ठेकेदार जब जवाब नहीं दे पाते तो मार electric painting. भगवान पे विश्वास करें लोग है कोई भगवान एक जो हम सबका बना है और एक जेकर तुम तो लोग बना

जैसे बच्चे बहुत से सवाल पूछते हैं ऐसे वो भी बहुत से सवाल पूछ रहा था तो फिर एक दिन चला गया हम सबसे कुछ चार सौ करोड़ मिल गई